Φίλες και φίλοι, γεια σας και χαρά σας και αέρα στα θαλασσινά πανιά σας. Τι κάνει νιάου νιάου φίλες και φίλοι στα καραμίδια, ο γάτος φυσικά το ξέρουν και τα μωρά παιδιά. Ο γάτος στα ποντιακά λέγεται και πάρδος. Πολλές φορές σε αυτή τη ζωή, σε αυτή την κοινωνία, συναντάμε κόσμο που περηφανεύεται δίχως ουσιαστικό λόγο. Και τι λένε σε αυτή την περίπτωση οι πόντοι, Σοφία? Είδεν ο τα κάκαλα και εχπαράεν. Δηλαδή, είδε ο γάτος τα απόκρυφα μέρη του και τρόμαξε από περηφάνεια.